and Monday is my uh, my story. My life story just sixty seconds, and I will speak my life story uh, in Chinese. Uh, 大家好，我叫范梦迪。呃，接下来我将讲述我整个一生的生活。呃，是六十秒钟。呃，我出生在中国的一个小城市，家里的话是小康。 小康家庭，然后从小的话，呃，生活也很，也呃也很富足。然后学习的话，我我自认为自己的学习成绩还 OK，而且呃本身的话应该也是比较努力的。然后我去年来到英国留学，嗯，是学会计专业。然后我是希望我之后回国能能从事会计行会计这个行业，特别是我特别想。 关于我兴趣爱好的话，以前的话，呃，啊，因为我有自，我有自学日语跟英语，然后我就比较喜欢看日剧、韩剧，啊，然后还有动漫啊这些我都很喜欢看。音乐的话，我每个国家的每个国家的音乐我都爱听，我喜欢比较流呃流行音乐一点。然后，呃，来。I'm very sorry, Mandy. This is the end of your life story.